цей непростий, але дуже важливий час агропостачі виповнюється 20 років. Це були 20 років завзятої праці, 20 років постійного розвитку. 20 врожаїв. Ми допомагаємо аграріям в підборі та покупці запчастин і обладнання. 5 мільйонів товарів знайшли свого покупця. 6 тисяч компаній стали нашими клієнтами і добрими друзями. І ми продовжуємо працювати, не дивлячись на жодні перепони. Агропостач 20 років з вами, 20 років з Україною.